Mas Net, kita di mana nih Mas Net? Di Pupendian. Mau lihat-lihat kemana? Lihat-lihat mau cari cewek, janda, nah. bohai, janda. semok. <laughs> Janda. Ayo OTW. Papundan. Papundan ayo. Hmm? Papundan. Hmm. Ini suasana hmm. pedesaan. pekalongan juga banyak loh banyak pesawahan ini banyak nih pesawahan lombok setan ngademnya di mana mas sini kok sini aja ya ini guys kita mencari tempat yang sejuk hmm. ah, tempatnya pohon apa ya kersen kalau bahasa Sunda itu kersen bahasa Jawa ini kersen awal mana nih guys kita kawai opo guys bapak ini lagi tanam kacang lihat ya foto pak tuh kalau di desa kayak gini ya pak ya iya hmm, sore-sore sawah Namanya dari mana dari Pekalongan Pekalongan tuh kota hmm. aname kacang ini lagi dikasih berak nih sama siapa hmm. <laughs> pertumbuhannya <clears throat> gimana jelek mau bagaimana pak nah. jelek ya kurang hmm. wah hidup di desa itu enak pengen daun singkong ada pengen kacang ada pengen singkongnya ada

ora bener berarti yo kudu ora iso sempurna iya, kan iso ngaku ngambil kedua bener nah kalau lembut hebat semua ya, mana pak apa kopi yo diyakini kae nah yo iya, iya, diyakini bisa ditemoni nah. bisa dapat gambaran asale kopi nek Oh, menurut didongan kirim terus. Kok karo aku karo teman. lu <laughs> tahu. Aman

Pak bangun negara tekano besok lah bakal maju iya. tapi ya orang iso nek delok-delok sejarah iya nalika berjuang bareng bareng wis merdeka ya rebutan kaya anu iya ora ya anu ana negara Pak tang terus nah ah, sejarah apapun kenang kena ya yo kenyataan kok piye nalika dulu sejarah cara mau Majapahit berjuangnya kau yang ngono barang wis begini merdeka ibaratnya ya fitnah-fitnah nggak nggak jadi semuanya nggak udah mau mungkin pak kayak mau mati turun ya pak oh nah, aku saya rasa lebih gaya-gaya gitu wae so iso kudu perilaku bener ke sana kowe. Tapi yo piye bener lah nek ora ini piye kita soalnya Ah, pura-pura mare wong diwenti di kono KP iso cocok ngempro. Nah, nek kok mongko diwedeni warga ntrok. Wakone nang ora barene dodone gede ben Lah sembrono sing sembrono. Kadang kan cocok-cocokan lupa. Soalnya ngajar dulu juga kualitasnya itu oh dewe kan batin sih pak itu betulin cerita bener pernah aku cek tau oh, bener oh jalannya bener lah lurus pernah ini sama tapi kaya dewe itu termasuk orang dibilang kok jika ini kan pan sholat mesti wanu suki wa mahala ah, wa iya. mamatilah tapi apa positif wis jengkel nah jare lillahi Allah. atau panas jauh ya, pak kenyataan oh. itu jengkel berarti berarti buruk itu kok ikrar ini orang orang paham orang paham ketika dia itu ikrar kalau pangeran di rumah ke tak alam jagat raya ini kayak ngono dongeng dewa ya nah, tapi kenyataane nah. perilaku ning belum belum bisa tapi yo dibalik mana wajar tingkatnya manusia kalau jadi jadi agak salah tapi nek dilengnya neng kan mending daripada seng ora sama sekali salah-salah kok yo misalnya anu aku yo nyatan aku gitu kadung jadi pak amek pakal si wae coke ora kaki jadi kering ora mikir kan tak demo lah tak yo pak orang gue besok kan beda walaupun sama-sama dukon tapi perbedaannya kan ngono ing taekwondo ora salah ora ono menungso nang dunya sing ora salah ora ono nek sing ngaku salah berarti wong kentir hmm. sing ngaku ora salah wong ora sempurna menungso tapi wong kentir capek kemarin kemudian coba wong yang sama no oh. wong waras takoki normal repot dua atus pot dua pokok mereka kaya mangane bumbu loro ora malah loro apa sih ya teh wah kaya ah, asalnya pilih pikiran nih itu nggak ada beban hmm. kan di pikiran beban ya setelah di pikiran tapi malah sehat pak malah pun tekal tangan untuk itu pak mambu bisa orang penyakitan oh, orang penyakitan sing waras malah coba orang penyakitan Panawas, panawas, panawas. số quá sao cái cái cái tôm tại nó non non chứ nó ừ. vâng. chỉ cái là chúng tại đang có nó cho cái bước cái của ta tạo cái là nó có là nó chỉ chứ tại nó cái là nó non nó học cái cái đấy không bố nào nhiều nhà bạn sẽ cứ tặng bố không có ba nhà nào bắt được đấy đó là là cái chính xác các thủ tục đấy ừ, ừ. các thủ tục sắp ra nyong kelangan kalongan stres kan oh, hidupku kada dulu gitu. yang bulannya dulu gila kok tapi alhamdulillah anak aku iso aku rasa ngomong malah

yang untuk sabaran mengutang melakukan itu Sekarang kita kalau <clears throat> ngomong kita ingin sesuatu benar-benar kita itu harus belajar mengikhlaskan sesuatu yang apa ya ya itu tadi Kalau milikku ya orang kali mungkin ngomong jalani kan nek cara duit kan wis tak etang-etung tak nyanyi ngono lho <laughs> barang wis kok lolos ya wajar ane gelem gelem iki mlayu kudu ya dego Pak masa kudu dego ya nek cara wong nyalangi kan berapa tahun ya yang kita saat dalam kayak hitungan detik hi nono ayo <laughs> ora stres stres aku